الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أردت غاين bir yılga yıl elimiz қайғылы оқиғадан басталды халқымыз өте қиын сынақты бастан өткерді мемлекетіміздің тұтастығына азаматтарымыздың қауіпсіздігіне еліміздің болашағына қауіп төнді біз ланкестерге дер кезінде тойтарыс беріп бетін қайтардық өкінішке қарай дүрбелеңге көптеген азаматымыз қаза тапты бұл нағыз қасірет қазіргі таңда тиісті мекемелер азаматтардың әрбір ісі бойынша тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр адам құқығын қорғау мәселесі мен үшін аса маңызды қайғылы жағдай бүкіл елдің қабырғасын қайыстырды осыған байланысты жалпы ұлттық аза тұту күнін жарияладық сол қасіретті оқиғадан бері қырық күн өтті бүгін марқұмдардың рухына құран бағыштау үшін мешітке арнайы келдім қаза болған адамдардың жақындарына тағы да көңіл айтамын мемлекет қаралы шаңырақтарды қараусыз қалдырмайды мен қайтыс болған азаматтардың отбасыларына қаржылай көмек көрсетуді тапсырдым қазақстан халқына қорды осы қайырымдылық жұмысқа атсалысады деп ойлаймын енді халқымыздың береке бірлігі мен тыныштығын бұзуға жол бермейміз бұл биліктің ғана емес барша азаматтарымыздың ортақ борышы мұндай қасірет еш қашан болмасын қазақстан халқына сабыр тілеймін бәріміз тұтас ел болып жаңа қазақстанды құрайық жаңа қазақстан баршамыздың ортақ үйіміз оның іргесін бірге қалайық бұл өскелең ұрпақ үшін керек еліміз аман жұртымыз тыныш болсын